क्योंकि आपका जन्मदिन है मेरे और तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो पचास हजार क्या हुक्म है मेरे आका कहो तो तुम्हें हकीकी में दिखा दे यूरोप जापान कंबोडिया ऑस्ट्रेलिया और बैंकॉक हांगकॉन्ग घुमा दू मेरे आका Yeah.

खुशी हुई मेरे का आपसे मिलकर और इसीलिए मैं पाकाम लोग से आया हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ की आबो हवा मेरे ठीक नहीं लेकिन ये आपका प्रेम है आपकी मोहब्बत है आपका लव है मेरे आपका ये जिन आपके जन्मदिन में मुबारकबाद दे रहे हैं लगाया जाए Yeah. ऐसी पार्टी हमने लाइफ में पहली बार की है पूरी पार्टी की वाट लगा दी यादगार फोटो रहेगी उसके बर्थडे की फर्स्ट बर्थडे होगी ऐसी कि इस टाइप से भी बच्चों को सरप्राइज किया जा सकता है मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा बर्थडे मना है